takanya we can agree to disagree mm -hmm. free money ono asobola obutakanya naye okay. nidekitakuka mulabe wange mm -hmm. oba ono bakiganation tatuuka mulabe hmm. ono ayina kati ono mukwano gwange nnyo ayina ono wabe mukena akimanyi nti amaanyi gafe agabobwaini agategeera tekitufuula balabe kiekyo muganda wange kati twetwali twamatwalinga neisima hmm. nga amanyi byenzikiriza nange manyi byakkiriza era nga tekitufuula balabe era kyeŋŋamba bannayuganda nti mulirwanawo newaba awagira kirala hmm. kati kino kyobuuzizza nti agenza okuba nga mutegeeragana aisima tubadde ne programu ku biti buli lwa sande singa sawa zino hmm. twatuusadda buli omu kuba munne yino naye nga wetuguluma tusobola okunywa nekacayi hmm. osegere ekintu ekyo wadde okosobola kanywa nga yakandetedde osegere ekintu ekyo olina okwebereramu naw naye nze isima twatuuka ku leve eyamaturite hmm. eyokugamba nti omuntu asobola okuwagira kyawagira nempagira kyempagira ebifaananyi tubeera mu uganda eyeyagaza olowooza nti okufa oba okuvaawo kwa ismail olaces kulazizewa industry eh, entertainment ne bablog <coughs> in particular kankubuulire mulaba bino abantu bebagamba nti nze ndi mukkiriza hmm. eh, muzeeyi wange omukubaasa okusumba ekkanisa y'abalokole ku gospel church wano hmm. ekyo kyebagamba ekyandika kigamba mukama ayina kasaamu hmm. Eh? ti era woofa mukama ayina kasaamu bwogenda mukama ayina kasaamu njagala okugamba bannauganda ewaava mu musa tewaddangawo mu musa bannabbi bonna isima abadde musiraamu wallahi tambulako nze ntambudde amawanga ewava nabbi muhammad tewaddangawo nabbi muhammad mhm. iburahimu weyava tewaddangawo iburahimu ewavudde isimaika naguli nkusiba wasobola otaddawo isima mhm. era mbadde wano ngaobusungu bunzitoyobala mugambye lekera okukola ebintu ngenkovu wenna bintu kyokola nkusaba motoka wenaoba eja mhm. kwegamba omanyi bubalisiro naye kwegamba mu bwasulo wa balam babadde bafuna yisima mm. era abadde mwenda waabwe nkubuulira ebyaddala mm. yisima industry ya uganda efiiriddwa yisima abayimbi abo mbalaba mm. abayimbi abo emiya kwogerako nze nsobola okuba ku midiya zirina abayimbi abandikfinga tip mba njogera example njiwakubala solidia jasmin shiba spice obalaba joiranda nina rose abo n'abalala naye jeko mubogerako nga wembogeddeko waliwo omuntu aga e eh, olaba wisdom ayogedde ku joyirandi kitegeeza mm-hmm. wakabi ekyo tubadde tukikola neisima without pay so industry entertainment nga yeefiiriddwa mm. ne mu america waliyo ba standup comedian ba edmafe bona batandika ba standup comedians tubadde tukola ebintu kwogera you come speak as you edmap ayina beyamakinga movies oba nemukwogera nappe wano tukkiriza waliwo betuwaniridde waliwo abayimbi mbutuufu nga singa sikwogera kwayisima oba kwaffe mm, mm. ebyaddala kkiriza gaana singa kati nabo baagwa nga batambula naye nga theyare living dead mm. kati naye nga wetubogerera ey omuntu aga kitegeeza eh, musajja oyo akyalimu ku maanyi osegeera so entertainment industry efiiriddwa tugenda kudda kati mu entertainment industry ngeringa yerwanda erwanda bonna buli muyimbi yenna alina balinga abayimbira ekkanisa mwenna oyimba oti oyimba oti so vibe ya isima era nze badde mugamba isima kati gweoli wa east coast nze ndi wa west coast nga hmm. tukikuba bwe tutyo mu entertainment e, entertainment industry kwekkiriza gaani hmm. efiiriddwa walinga omwana wajjammwe kandasi ku tv zammwe ne mugaana omulabawo ennyo isima nga atandika omwogeraku oh. ogenda okulaba nga otegera hmm. nze nafuna issues nenyonyi yaffe yeggwanga nekwali kwogera mm. nebakirongoose era baali bampa tiketi nya nembagamba siri munaku naye you just mulongoose mm. era wenjogera mbeebaza ti uganda airline kati right now bakuwa tiketi kubeerako checking time ne checking time ebeerako luli tekyaliko ku tiketi njagala okutegeerako olinawe under the association ebadde eh, twala ba bloggers anti kakati isima yabadde president waba bloggers nze mm. deputy weewaawo ofcoursi isima omanyi mwana katono jonzono kale wa mini ono ibachiga nation wa kwanga kwa hivu zabuza na yachi manye mm. bojo wakati wasaja wana wei mkoba chio besi mba muwe kupanga yeta demo mkua mm. kwa jia bana wasaja ni bampa urukala rugendo kuronda nga wakendo kuronda bali inga chenda wa mbabili tuga endo mmalizo manye uwe simba na abantu bie na hemu ganda wa tuga endo mmaliza nga balonzi babade bibili inga mwasa mm. nemba muza mulinde nenga nsiza kakarukamu mm. nemugama musaji ya kubwe bana abalonzi bavuddewo ate mwampadde olukala lwaki bantu kyenda mu babiri ŋenda okukiwunzika nga bano bonna babatadde ennyala bali eyo baayi kukusa isima ne bamulayiza ne baleeta ebigandula balooya nagamba waayi nawe nasanga isima nanga naye kakati kayewuzidde omu mm. kaye nkaddiye actuali isima yaŋŋamba ekintu ekyakyusa mindset mm. yange yaŋŋamba kaye nzikiriza okyali mwana muto gweosobola okufuuka pulezidenti pulezidenti emyaka egijja mm -hmm. naye wisdom mm -hmm. nayogera ekintu kino yanga wisdom nkoze ebintu bingi nga nemererwa mm -hmm. naye kino leka nsaksidinge wisdom oyagala nga siinaako obukulembeze nanga wayo musajja kankole ki era kakati tugenda wali kusiibula pulezidenti kati muteesetese mutya okubeera nga mumuteeka mu nsi eyolubeerera ah, kyakabi kyakabi of course kati nga nze ali mu ntebe ye ndi mukodineti nga baganda bange sikikola nga nzeneda nti kakati kanda saagala obuuze bibuuzo nga abibuuza lidya jazminkakati mutabani womulala tetwewa mm, mm. kubanga buli buweereza mm. bano bonna abaana boolaba n'abalaba bootalabako bakutte sente zaye bali wano lwa buweereza sijewadde but um, president wavaawo they can't live a virtuum oh, so wendi balitakwagwa we are coordinating ba vice president nga basatu mu region ezenjawulo am coordinating that ne committee eri wano mukuziga mm. era my job is kubanga president sikwata nyenyenye sente zange zijja kunzigwako mm. kubanga kuva ggulo twekubira wano sente bitya naye ndi musanyufu muzeeyi yazze wano ne sister wa isima mm. our job was to coordinate people abatwagala otuwa sente Mm. asoose njagala kwebaza muzeeyi haja misigu n'empaya ye mm. gwe ye muntu eyasoose otulaga lavu n'agamba ne uganda yuno service njagala ogyebaza mm. netekinga over ne hamistigundu ebyokuziika ekyo nekiggwa mbadde ndi awo ngaebintu binyiziza nyiziza nze omumanyi we nyiiga saa nyiiga nnyo nenze okulaba nempuli essanyu nga sipiika uh, anita among ng'atumye eidiwe ngazze era ah, wetwogerera ebyaddala yesakirya ne mukulu sabbiiti nga bazze wano era bwe batuuse ne batubuuza mwagala ki naye kati fe kyetukoze nga komiti we don't handle money mm. aa era muzeeyi tumuleese buli ayagala owulidde neemuke mm. bwerese miliyoni taano netuba movement njagala era n'okwebaza ono omusajja ku mulundi guno mwetubazuukuse mangu bwebaleese mm. miliyoni taano era tuwaddeyo simu ya muzeeyi waayisima nezigendako ndi musanyufu nti muzeeyi wa isima waali ne famire ye mm. atlist tuyina ekitandikirwa kutwagala tusendinga isima mu kitiibwa naye ate nyina ekintu enjagala okugamba abakuba abantu amasasi mm. mwe baneekambabuulire omulembe guno gufudde bufi fe kanisa gye twakulyamu baatubuulira bulamu butaggwawo nti enkyofa naye woofa oyimirira otya mu maaso ga allah oba aga mukama katonda omulembe guno gufudde nnyo nti kakati tulaba abasumba bali awo we bawasa we gira bwe bawasawe bakolaki bwe boogere byekisiru bwe bevuma noolaba omusumba ng'avumye munne ekivuma ekyamaanyi waliwo neyavuma omuntu eyamoola n'amugamba ti ayina ekiwalata kimugenze paka mabega naye nga yeyamoola kati kikyengezako okugamba abasumba bano abanditadde entiisa mu bantu bano abakuba abantu ne babajjukiza ti yeesosola okutta isima leero naye enkyogenda kuyimira otya mu maaso ga katonda mwattu abandi kikoze abo abasumba mumulaba abalina midia ate bali mukuwasa nga badefending obwamalaya bwabwe bwe bavuma abantu bwe bakolaki kyoba olabanze katondaba abantu bagabuzigomu ngaoli mugumu totya kufa nagambye abantu era kati kantiddemu njagala okulamba nyina omwana omu nze musaayi gwangulu wali wa dokita lubega omuntu yenna wakeera n'agamba alina omwana wange naawe kandasi n'okeera noganya nyina omwana wa wizidomu ng'anfudde bajja mwana wange bwe bati ku musaayi singa abagufanagana dieni eh, bamuteekawo akatono ah, kenyina akange kamwana wange siramye wy kubanga baŋŋamba ku nsi kuno sigenda kufiiraku olaba isima neyamusa asobola obutawangala nga isima naye njagala okujjukiza eyasse isima naabo abaagala otutta lugenda kuba olunaku twesinkane mu maaso ga katonda nze waliwo abantu abamu nga bwe mbasanga mu ggulu tolaba nti lusifa yakola efujja omwana nakkirya nakimu kyakusatu bamalayika wano ku nsi nze waliwo bengenda osanga mu ggulu